На сьогодні велика кількість банків пропонує кредити на купівлю автомобілів. Середня ставка за такими кредитами коливається від 10 до 60% річних. Тому при виборі такого кредиту треба бути особливо уважним. Найбільш перевабливими є пропозиції, які надаються банками спільно з автосалонами. Ставки за такими кредитами будуть значно меншими, ніж середні по ринку. Проте тут варто звернути увагу на те, що вибір таких кредитів буде обмежений тим, е, які марки автомобілів пропонуються в автосалонах. Важливим фактором, що впливає на величину ставки по кредиту, є розмір авансу. Е, чим більший аванс ви будете вносити за е, кредитом, тим відповідно меншою буде ставка. І навпаки, ще одним важливим фактором є строк кредитування. Чим довший строк кредитування, тим вищу відсоткову е, ставку вам доведеться платити банку за даним кредитом. Для того, щоб мінімізувати витрати за кредитом, вам необхідно назбирати якомога більшу суму початкового авансу. Наприклад, для того, щоб отримати мінімальну ставку за звичайним кредитом, вам необхідно назбирати близько 50% авансу і взяти цей кредит кредит приблизно на 2 роки. Тоді ви будете сплачувати по ньому орієнтовно 10% річних. Якщо ви о, е, будете вносити мінімальну суму авансу, о, е, зазвичай це близько 20%, і будете брати кредит на тривалий термін, наприклад, 3, 4 або 5 років, то ставка по такому кредиту буде сягати близько 18% річних. При оформленні кредиту також варто звернути увагу на розмір щомісячної комісії. Е, зазвичай вона складає близько 1-2%. Проте, якщо перераховувати дану суму в річні, то це буде складати близько 20-24%, що є доволі значною сумою і змусить вас багато переплатити за даним кредитом. Також варто звернути увагу на розмір одноразової комісії. На сьогодні максимальна одноразова комісія по ринку складає 7%, а середня коливається в межах 2-3%. Таким чином, для купівлі автомобіля середнього цінового діапазону, вартість якого складає від 130 до 150 тисяч гривень терміна на 3 роки, вам доведеться орієнтуватись на наступні суми. Початковий внесок від 45 до 50 тисяч гривень та щомісячний платіж порядка 4 тисяч гривень. Також варто звернути увагу на те, що при купівлі автомобілю вам доведеться сплатити різні державні обов'язкові збори, що також буде збільшувати вартість авто.